pemimpin ni dia bekerja keras nak bagi orang senang. Itu ha, baru pemimpin. Bukan dia yang senang. Alhamdulillah, tahniah pada rakyat Kedah. Masya-Allah. Eh, kenapa kasar MB Kedah tu? Eh, kasar apa dia memang lagu tu. Orang utara ni memang cakap lagu tu.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 ada penasaran ini daripada Kelantan TV jangan lupa like share komen dan subscribe-nya yang dari Kelantan teman-teman ya ya semenanjung Malaysia juga jangan lupa like share komen dan subscribe untuk Kelantan TV ini guys nah langsung saja saya sudah penasaran kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Idrus Muhammad uh, Ali-Ali Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ali-Ali Parlimen, uh, Datuk-Datuk, Pegawai Tinggi Kerajaan Negeri, Oh agak Ketua kecil jabatan, suaranya ni guys ya. perempuan yang dapat hadir pada malam ini, terima kasih. Saya Ustaz tadi P Stadium, pelancaran jersey baru, jersey baru KDE FC dengan lagu baru Basmola. Kalau apa? Kala kuning dengan kala hijau gelap sikit. Uh, ada lagu baru Ustaz tapi tak boleh nyanyilah belah ni. <laughs> lagu untuk pasukan Kedah. Oh lagu oh, lagu, lagu oh, baru. Oh ada lagu, lagu baru. Lagu pasukan bola Kedah. Ya ya. Dan lagu Mas... lama tak pakai dah. Ah, lagu lama pun pakai juga tapi hak baru ni tajuk dia apa lagu? Hak lagu baru ni. Baru <laughs> dengar aja Ustaz. Tajuk tak tahu. Ya. Oh. Saya tahu tajuk dia. Ah. Sayang semuanya sudah terlambat. <laughs> Ah. Okey. Betul tak? Itu ah, hal semalam. <laughs> Mampu dah aku. <laughs> kita try lagi, kita try. <laughs> Saya bagi pihak kerajaan negeri merekamkan jutaan terima kasih kepada Fadil Ustaz Zahidrul di atas kesudian beliau melapangkan masa hadir ke Kedah. Tadi uh, di Merbuk, semalam pun di Merbuk, tadi petang eh kayu ge, kayu gerek kayu gerek <laughs> kayu gerek uh, uh, katih basika kalau orang Terengganu kata uh, ah, katih ah, basika uh, eh, basika lipat tu oh, ah, basika lipat oh, basika lipat oh. um, susah nak cari kerok yang seramai ni kalau program oh, program ramai yang ni terbuka ramai. Oh, sangat ni penuh medan bandar ni penuh <laughs> saya belakang Allah. pun uh, eh, jam kereta pun tak boleh masuk uh, saya ucap terima kasihlah kepada hadirin hadirat yang melapangkan masa keluar pada malam ini. Satu tepukkanlah kepada tuan-tuan sendiri. Wow. Ini pasti ramai banget. Kedah, Darul Aman. Uh, sepanjang uh, beberapa tahun belakang ini aman, tak ada isu apa-apa. Uh, perkembangan ekonomi, ekonomi kita mem, mem, mem, mem, berkembang dengan dengan rancak. Tahun ini untuk suku pertama kita masih lead lagi dalam uh, kemasukan pelaburan asing, FDI, untuk suku pertama bulan 1 hingga bulan 3 ini yang telah diluluskan dah 8.5 bilion. Wow, uh, mendahului Masya semua negeri di Malaysia. Wow. Keren banget. Tahun 2021 Ustaz, eh, uh, 68.3 bilion. Wow. Semua bilion. <laughs> Tahun 2022 11.5 bilion. Jadi semua kemasukan pelaburan ini akan uh, menyediakan peluang pekerjaan tetapi tidaklah uh, berlaku serta-merta dia akan mengambil sedikit masa untuk disiapkan semua infrastruktur seperti bangunan kilang, pemindahan mesin, kemasukan teknologi. Kemudian itulah akan uh, menjadikan peluang pekerjaan berpendapatan agak tinggi daripada operator pengeluaran yang dulu, dulu kerja kilang kentola, kilang kayu getah. Sekarang ni <laughs> Eh, pelaburan ini pelaburan berteknologi tinggi maka eh, gajinya pun lebih lulusan diperlukan pun agak tinggilah jadi ha. saya dah beri eh, saranan galakan kepada anak-anak Kedah teruskan pengajian pendidikan ini jangan berhenti jangan nak pergi jadi bawa motor hantar makanan tu lagi <laughs> ngaji dulu bagi habis tinggikan tingkatkan kemahiran insyaallah semua sektor kerjaan ni kalau kita tak grab orang Terengganu akan main mic. <laughs> Ha, jadi kena orang Kedah dulu. Ha, orang Kedah kalau nak itu kahwin dengan orang Terengganu. Ha, ha tak apa. Alhamdulillah dari segi uh, pendidikan ya, saya dah maklumkan 2 3 hari 2 3 bulan yang lepas kita aktifkan semula tabung Tengku Mahmud untuk uh, bantuan awal kemasukan ke IPT dan juga pendidikan khusus untuk orang miskin dan anak yatim. Betul-betul miskin, betul-betul anak yatim, dia nak masuk universiti, dua ribu setengah kita beri. Untuk pembayaran uh, yuran hak pertama tu Ustaz, kita beri. Melalui tabung Tengku Mahmud. Wow, keren banget. Pasal ada juga uh, saya jumpa dalam dalam perjalanan hari-hari itu ada anak yatim yang berhenti mengaji. Pasal dia dah tak mampu lah. Nak kena oh. bayar dulu dua ribu setengah. Hak tu dia serendah, dia pergi kerja kedai, kedai butik. Yang miskin, okay. anak yatim, sahkan di pejabat wakil rakyat, memang miskin, memang yatim, bawa ke pejabat MB. Kita minit kepada pegawai kewangan negeri, pegawai kewangan negeri akan keluarkan terus masuk akaun dia berapa banyak yang diperlukan. Wow. tentu sekalian ni uh, program Tuan, baru. Guys. Kita pun start bukalah kita ada duit banyak sangat. Kita lancarkan slogan Kedah ni negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Jadi saya suarakan uh, hasrat ini kepada seorang tokoh korporat. Saya minta sejuta dia bagi tiga. Ha. <laughs> Jadi tahun depan keren. Tahun depan dia kata saya bagi lagi. Jadi tuan-tuan semua uh, kalau ada jiran kita anak menakan anak saudara yang anak yatim kita pun tak tahu nak tolong dia ke mana. Nak bagi dia mengaji juga. Jumpa adun, jumpa wakil rakyat, sahkan kita akan bayar yuran kemasukan. Wow. Hak beli timah, hak beli tolak tu beli sendiri. Ha, nak kena bayar tu kita kita selesaikan. InsyaAllah. Saya harap dengan uh, program ini, uh, negeri ini akan bertambah orang-orang cerdik pandai. Allah akan berkati uh, rezeki yang kita ada insyaAllah. Masya Allah. Dari segi padi, Ustaz, kita kan tanam padi banyak. 43% ha. padi beras ni tanam di Kedah. Jelapang ha. padi. Jelapang padi. Tahun ini agak Uh, menurun hasilnya kerana ada penyakit baru yang masuk. Kemudian tu benang jadi dalam. Kerana hujan terlalu banyak. Okay. Tak ada tak ada hari yang benang tu kering. Tiap sepanjang tahun basah. Jadi bila mesin turun, traktor turun, dia da jadi dalam. Jadi uh, produktiviti menurun sikit di bawah pada 5 tan 1 hektar tapi kita mulakan uh, usaha bersama dengan uh, tokoh korporat juga, pihak swasta untuk uh, memulakan tanaman lima kali dua tahun. Dulu kali. Lepas ni kita tanam lima kali dua tahun jadi produktiviti produktivitinya akan melonjak balik kerana giliran tanaman tu bertambah. dua kali setengah setahun. 2 kali setengah setahun. Masya-Allah. Um, kita dah dapat uh, variety baru benih daripada pusat penyelidikan di Jawa Timur Oh Jawa Timur. Uh, benih tu matang 75 hari. Yang kita pakai sekarang ni 114 hari. Oh. Jadi kita kita kurangkan ah. tempoh tempoh masak dia tu. Jadi uh, boleh tanam uh, kali dua tahun insya-Allah. Ini pun akan meningkatkan pengeluaran padi dan beras di Kedah insya-Allah. Banyak lagi lah Ustaz perkembangan dari Kedah. Kok depa nak tanya apa-apa? Kaji ustaz yang tanya banyak sangat. Saya tahu ustaz dah kenal saya. Ada <laughs> ada. Ah, dah. <laughs> <laughs> Saya baik. Oh. Jadi uh, tanyalah dan santai-santai. Ya ya ya, ya ah. ya, ya Isteri saya orang Terengganu ustaz. tahu tahu tahu. Tahu dah. Ha. Oh. Mak mentua saya pun dengan juga. Ada Al- situ. Alhamdulillah. Ada. orang mana Terengganu? Orang Besut. Ah, ah, orang Besut. Ah, Besut. Ah, patut buat ayah dia nama Yusuf. Ah. <laughs> Sebab kalau nama Yusuf, banyakkan orang Besut. Ah, ah. ah. ah. Okey. Dulu, dulu, dulu sebelum lah. Sekarang jadi menteri besar. Dulu masa masa sekolah dulu ingat. Ya, biar lah rakyat nak tahu. Ah, cikgu tanya, dulu besar nak jadi apa? <laughs> Ah, Datuk Seri jawab apa? Jadi askar Ustaz. <laughs> Okey. Jadi sama dengan saya juga. Oh, sama. Ha. Ah, semua nak jadi askar pasal masa tu cerita combat. Ha oh, betul. Ha, semua nak jadi askar. Jadi askar. Ha, nah, tapi bila besar ramai jadi doktor. Hmm. Cocok sendiri heroin. Dah. <laughs> Ah, itu dah lapis 90-an 80-an eh, eh. Allah. Ha, jadi, tapi tiba-tiba jadi kata jadi nak jadi askar ha. tapi jadi menteri besar kan jauh kan tu jauh jauh MB ha, tu maknanya kita besar. merancang Allah menentukan ha. ha itu semuanya memantapkan iman lah. ya betul nah. tak ini ha, saya rancang Allah yang merancang saya tak tahu apa <laughs> dah macam kahwin orang besut ni lah nah ha. di sekolah dulu sekolah tu sekolah tu <laughs> tamat jiwa kan Ah okay? Ah tahu ada tak berkenan dengan orang satu perempuan Oh. Dalam sekolah tu lah. Ada, Ustaz. Ada. ada. ha. <laughs> Tapi kenapa kahwin dengan orang lain? Ha, jawab. Duh, eh? kasih, ha? kasih tak terucap, Ustaz. Ha? Kasih tak terucap. Syok je tapi tak abak. Ah, dia, dia tak tahu. Dia panggil macam syok sendiri. Ya. Ah, okay. syok sendiri lah. Seorang diri syok itu ya, lah. Syok, betul macam, lah. Macam bengong gitu. <laughs> <laughs> oh, putih panggil secret admirer. Ah, okay. ah, senyap, ah, itu semuanya jodoh. Jodoh. Jodoh. Ah. Nah, nak orang lain dapat orang lain. Okay. Jadi satu satu personal lah. Dan yang yang jumpa ni di mana? <laughs> ha. Sebab Kedah Terengganu jauh. Ya, jumpa di USM Ustaz. Oh, masa USM. belajar. Ya. Jadi tak belajar <laughs> sangat lah. <laughs> Okey. kan dah kena. Dok pasal dia. duk tengok dia duk kena orang ah. Dia ada orang tanya saya, dia ah. kata, "Eh, kenapa kasar MB Kedah tu tu?" Eh, kasar apa dia memang lagu tu. Ya. Orang utara ni memang cakap lagu tu. Ya. Macam nak perang. ha. <laughs> Ni betul, pula bukan orang Lostang. Bukan orang Bukit Pinang, Bukan. orang si. Orang si. Orang ya. si saya dua tiga orang member. Ha. Oi, kasar. Kasar. Ha, saya baca cakap macam nak bagi penumbuk. <laughs> ha. Tapi baik. Baik, baik, ya, baik. Ya, dia memang lagu tu. Ya, ha, ya, jadi dia orang pun baik. faham. Alhamdulillah. Mujur Ustaz tahu. <laughs> Ha, bukanlah tahu sangat tapi tak bodoh dah. <laughs> tak bodoh. Allah. Bella. Baik apa misi yang vision sebagai eh, pemimpin negeri Kedah kepada untuk negeri Kedah. Sama sekali Ustaz, uh, kerana kita ni negeri pertanian. Okey. Tanah kita banyak ditanam dengan tanaman makanan. Okey. Dalam sejarah negeri Kedah daripada dulu lah dah ada bendang, dah ada padi ni. Ha? Kedah terkenal dengan petani miskin. Orang tanam padi miskin. Miskin. Ada ya, bendang kau. susah, miskin. Sepatutnya orang Sepat, ada bendang kaya. Sepatutnya kita bagi makanan kepada orang kaya makan kenyang. Patut kita lebih kaya pada dia. Ya, nah. Tapi kita jadi miskin. Jadi ke ah. keazaman saya ialah untuk uh, bukanlah menghapuskan kemiskinan tapi kita memberi uh, cara lain lah, ya. penambahbaikan. Tak mau lagi lah orang yang berkorban begitu banyak kekal dalam kemiskinan. Ya, Alhamdulillah. Kerana kita berkorban banyak, patutnya kita pun senang juga lah. Betul. Nah, sekarang ni kita tak senang, walaupun kita diarah untuk berkorban. Kita diarah untuk tanam padi. Kita ni kluster padi. Tanamlah sebanyak mungkin padi. Kita ada 137 ribu hektar, Ustaz, tanah Allah. yang ditanam padi. Dan tanah padi, cukai tanah paling rendah di dunia. Jadi oh. kutipan cukai kecil Padi pula bergantung pada subsidi untuk tampung kos dia. Yang sebab utama yang miskin sebab apa? Ya, uh, harga harga padi ni harga ah, terkawal, harga terkawal. Harga tak, jual tak padi jual. murah. Harga murah, murah, murah, murah. Itu pun dah ditopak dengan subsidi. Baru boleh jual 1200. Kalau tidak 800 ya. Lepas tu uh, input pertanian pun kena bagi subsidi. Kalau tidak kita tak mampu. Jadi kemudian tanah makin hari makin share makin kecil saya peraik. Mm. Ayah hmm. mati mm. bagi ke anak tangan kau kecil kau kecil. Mm. Lagi kecil tanah lagi kurang eh, ekonomi skill. Ah. Itulah masalah dalam pengeluaran padi yang kita kekal miskin. Insyaallah perkara-perkara ini akan dapat diatasi. Kita fikir nak bagi dia senang. Bagi dia senang. Ya alhamdulillah. Kalau tidak dia jual tanah tu ustaz. Ah tu kita tak mau. Lama-lama hilang macam, habis tanah macam tu. Macam Terengganu. Ah ha, jangan hmm. jangan jangan jual. Alhamdulillah lah. Ya. Macam saya ada sebut dalam kuliah, pemimpin ni dia bekerja keras nak bagi orang senang. Itu baru pemimpin. Bukan dia yang senang. Alhamdulillah, taniah pada rakyat Kedah. Masya Allah. Di Terengganu, masa saya dulu, 80-an lah, lepas-lepas sekolah tu, padi banyak, padi. Di bandar pun padi. Pun. Sekarang rasanya dah hilang dalam 60% dah. Tinggal 40% je tanah. Sebab kan inilah, bila ayah meninggal, ayah tak mampu, anak tak buat tak buat. Ha, ada mesti. orang tawak nak beli 50 ribu, 80 ribu jual. Eh. Beli. Air Zia, Myvi apa semua. <laughs> Nampak tak? Ha, jadi makin lama makin tak ada padi. Ha, ya. ah, tapi dia kedah ni apakah apa ni garis panduan ataupun peraturan yang dikenakan supaya tak habis padi ni macam mana? Pasal uh, kita ada rancangan untuk food security food security ini untuk negara. Ini kita jaminan makanan, jaminan keselamatan makanan untuk Malaysia. Jelapang dia ada di sini. Jadi saya kata kalau hampa nak suruh kita kekal sebagai jelapang makanan, hampa topaklah sikit. Uh, federal. Federal kena top up. Pasal okay. Hmm. kalau kita convert semua 1,037, 137 ribu tanah sawah ni kepada tanah komersial, kita boleh cukik, kutip cukai tanah. Cukai tanah komersial. Lagi. Ha. Boleh dapat 1.7 bilion setahun. Setahun. Ha, jadi oleh kerana kami tanam padi, cukai tanah paling murah di dunia. Jadi kutipan cukai untuk keseluruhan kawasan padi hanya 2.5 juta. Ah. Ustaz. Jadi saya kata sebaik Tapi kita sanggup lagi. Sanggup buat juga. Sebab kita nak kekal jaminan keselamatan makanan pengeluar beras terbaik beras. di Malaysia. Ya. Keren. Jadi hampa kena topak lah sikit 10% daripada 1.7 bilion bawah 170 juta. 170 juta untuk kerajaan sebesar Malaysia ni kecil je bagilah kat Kedah punya tu. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Ha, harap-harap PM Act ni dengar. <laughs> dengar, dengar dia dengar ya. Allah. Dia lah. ha, kawan saya. Wah. <laughs> Ha. Dia baik dengan saya baik. Betul ya? Ha, baik. Ya. Alhamdulillah. Okey, sudah selesai videonya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan itulah tadi bincang-bincang santai ya Uwai dengan MB Kedah, Menteri Besar Kedah guys ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah contoh seorang pemimpin yang patut dipilih sentiasa bersama ulama dan rakyat. Betul ya. Eh? Rahmat Allah meliputi semua jika pemimpin jujur, amanah dan taat kepada Allah dan Rasul dan tak makan rasuah. Itu yang wajib kita pilih ya. Semoga Kedah terus barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Tahniah kepada MB Kedah Muhammad Sanusi dan rakyat Kedah Darul Aman karena pandai memilih pemimpin terbaik memang guys. Jadi kalau kita memilih pemimpin itu pilihlah yang betul-betul memang tapi kadang di masa sekarang itu agak-agak susah gimana susah-susah mudah gitu kan susah-susah gampang kalau di Indonesia bilang jadi apa ya nampak di awal itu macam oke okay, tapi lepas tuh ketika dia menjabat tak oke okay, macam tuh kan <laughs> Tapi semoga ya pemimpin-pemimpin yang ada di tempat kita ya kan di Indonesia maupun di Malaysia semoga dalam lindungan Allah Subhanahu taala. Kalau memang tak baik semoga Allah Subhanahu wa taala sadarkan ya kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri teguran dan juga istilahnya memberikan peringatan sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat buat Kedah ya karena mempunyai menteri yang masya Allah kita tengok tadi memang penyampaiannya oke okay, kan.